Allora ci siamo? Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Manca pochissimo. Oh, chiama l'altro, dai. Musica. Sono qua. Oh! E ce l'ho fatta. L'hai portata? Certo. E lei? Ma la teniamo per dopo, ragazzi, eh? Ciao. Grazie. Capitano, ha spento tutto? Sì, ho spento tutto. Puoi cominciare. Eh. Oh! Oh! Oh! Sì! Grande! Viva! Eh, eh, viva! Equipaggio. Terza versa. Equipaggio. Qui vostro miglior amico computer di base di lunare mondo. Procedore di spegnimento reattori attivata. Saluto. È la Allora si parte. Partiamo. Partiamo, partiamo. Anche l'ultimo. Il capitano è desiderato in sala controllo